Oh, Yeah, yeah, yeah.

俺はスーパーベジータ ロット貴様の力を借りずとも俺は勝つことができたんだからな だ 助けられる日が来るとはな。 行く 《くーベジータクソったれだ俺を誰だと思ってやがる そこが

映画オーラ頼んだ のオラも久しぶりだぞ

こっちだ見えているどうだ どうだ 早くしろ

めておけ終わりだこの暑さそれがお前の限界だ孫悟空お前の剣は傲慢だその独りよがりの戦い方からは

どうだ どうだ